नमस्ते welcome back to my channel and I am Suman आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ रीज़न इज़ मैंने अपने आप को एक टास्क दिया था एंड दो महीने पहले मैंने पूरा अपने आप को चैलेंज किया था कि अगर ये चीज़ हो जाएगी ये चीज़ मैं इतने कम समय में कर लूँगी तो मैं अपने आप को ये चीज़ दूँगी सो विच मीन्स मैंने वो पूरी कर ली और वो चीज़ मैंने बाय कर ली है वो क्या चीज़ है मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ और मैं वहाँ पर पोस्ट करूँगी कल परसों एक पिक्चर उसमें आपको पता चलेगा और कैप्शन ज़रूर पढ़ना बड़ा मस्त है कैप्शन ना नेक्स्ट हम फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है एक्सपेक्टेशंस बंदे को किल करती हैं सो so, अगर आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दो किसी भी थर्ड पार्टी से या किसी सेकंड पार्टी से आप उसमें कोई भी आप काउंट कर लो अपने दोस्त दो मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं फैमिली मेरी फैमिली भी बहुत प्यारी है थर्ड इज़ किसी भी आपके partner life partner boyfriend brother किसी से भी आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो वो थोड़ा सा भी फुलफिल नहीं होता हर्ट होता है सो so, मेरी लाइफ का सिंपल फंडा है मैं किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती जो करना है मुझे करना है मैं बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए करती हूँ खुद को पैम्पर करती हूँ किसी का वेट नहीं करती आओ जी मेरे लिए ये करो या कुछ करके दो इससे सारी चीज़ें यू सॉल्व हो जाती है पहली चीज़ आपको स्ट्रेस नहीं रहता सेकंड थिंग आपको इंतज़ार नहीं रहता थर्ड थिंग आप खुद को ही खुश करते हो खुद से ही बातें करते हो खुद से ही बिल्कुल अपनी जोन में चलते चले जाते हो फोर्थ कौन क्या कर रहा है आपको उससे मतलब नहीं होता क्योंकि आप अपने टास्क को फुलफिल करने में इतना ज़्यादा बिजी और व्यस्त हो जाते हो फिफ्थ आपकी स्किन का ग्लो मेंटेन रहता है आपके बाल अच्छे रहते हैं आपका वेट लॉस बिल्कुल बरकरार रहता है और आप बिल्कुल मेंटेन होकर टिप टॉप घूम रहे होते हो सो अब हम बात करते हैं ये तो होगी ज्ञानबाजी वाली बात इसको हम काटा करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगी कि मैंने क्या नया लिया है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वीडियो टॉपिक के बारे में मार्केट में मैं बीच में निकली 10-15 दिन पहले मुझे बड़ी अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज देखी सो मैंने कहा यार क्यों ना स्ट्रॉबेरी की टी बना के थोड़े दिन पी जाए और उसका कमाल देखा जाए मेरा हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा हो रहा था पिछले कुछ महीनों से मेरा हेयर फॉल रुक गया स्ट्रॉबेरी की टी से ए पार्ट बी पार्ट मेरी बॉडी में दवाइयों की वजह से जो वाटर रिटेंशन हो रहा था वो चला गया थर्ड पार्ट मेरा ना स्वेलिंग हो गया था दवाइयों की वजह से एकदम बलून की तरह मैं अपना वेट चेक करने में भी डर रही थी बट मैंने जैसे जैसे चेक करा दो वो दो किलो बड़ा हुआ था बट अब वो रिड्यूस हो चुका है बट स्ट्रॉबेरी की टी ने मेरा वेट रिड्यूस करने के साथ साथ जो कि वाटर रिटेंशन था और उसके साथ साथ मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में बहुत हेल्प करा है मैं लगातार पी रही हूँ इसको दस दिन हो गया मुझे पीते हुए और रिजल्ट बहुत अच्छे मुझे मिले हैं आई नो बहुत सारे हम लोग हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार निमोनिया जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं एकदम से मौसम चेंज होने की वजह से बहुत सारी ठंड होने की वजह से अब ऐसा तो नहीं है कि यार हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो बीच में हम रोक दें और उदास होकर बैठ जाए जी ये तो ख़राब हो गया हमारी किस्मत ही ख़राब है हमारा टाइम ही ख़राब है हमारा वेट लॉस हो ही नहीं सकता ब्ला ब्ला ब्ला सॉल्यूशन पे बात करते हैं सीजनल फ्रूट है सीजन का जितना भी फ्रूट होता है उसका इन्फ्यूज़ करके जो वाटर पिया जाता है उसकी टी पी जाती है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नाउ मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस टी को पीने से इतना के जी लूज़ हो जाएगा और आप एकदम पतली कमर लेकर अपने आप को दिखाओगे ना ना ना गलत बात है वो एक वीडियो को सेल करने वाली बात है काइंड ऑफ यहाँ पे मैं बोलूँगी अगर आप एक वेट मेंटेनेंस पे हो आपका कुछ के जी गेन हुआ आप ये टी पियेंगे आपका लगातार दस दिन आपका अच्छा खासा वेट गेन जो है वो लूज़ हो जाएगा अगर आप एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करते सकते हो जो जो लोग वेट लॉस पे हैं बट उनका वेट कहीं ना कहीं स्टक है जो तीन दिन हो गए पाँच दिन हो गए छः दिन हो गए दस दिन हो गए वो ये टी अगर ऐड करेंगे मिड ब्रेकफास्ट में इवनिंग के टाइम पर या दिन में दो बार भी ले सकते हो दिन में एक बार भी ले सकते हो या रात को सोते समय तब भी आपका जो वेट है वो पुश मिलेगा गिरना चालू हो जाएगा नेक्स्ट जिन जिन के घर में शादियां हैं जिनकी शादी अभी फरवरी में है मार्च में है और जिनको लगता है कि उनको बिल्कुल फ्लैट बेली चाहिए और वो डाइट भी कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपने आप को सॉल्ट भी नहीं ले रहे हैं कुछ भी जंक नहीं खा रहे हैं वो ये टी ऐड करने से तो उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे थर्ड आपका जो ये लव एंगल्स के साइड पे जितना फैट के बल्जेस होते हैं उसके इंचेस आप धीरे धीरे नोटिस करोगे वो कम होने चालू हो जाएंगे ये टी आपको पुश करेगा आपका वेट लॉस ऐसे नहीं है कि इस टी के पीने से कम हो जाएगा शाम को पाव भाजी चल रही है और सुबह छोला भटूरा नो बच्चा नो ऐसा नहीं होता नेक्स्ट ये जो टी है ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई है चुन चुन के मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं जब आप इस टी को बनाओगे आपके घर में इतनी अच्छी खुशबू आ जाएगी एकदम प्रेगनेंस लेते ही ना आपको फील होगा यार इसको पीनी चाहिए इसको पियेंगे खुद पियो सबको पिलाओ माइंड को फ्रेश करो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब हम बड़ी भसड़ में होते हैं गुस्से में होते हैं और हमको नींद नहीं आ रही होती हम कहते हैं हम यू you नो know, अंदर अंदर गालियाँ देते रहते हैं सामने वाले को खुद को कि यार ये हुआ ये हुआ ये हुआ उस टाइम पे कुछ नहीं करो बिस्तर छोड़ो भाग के जाओ किचन में और ये टी बनाओ और पीना चालू करो माइंड रिलैक्स होगा खुद को रिलैक्स मिलेगा और सोने की कोशिश करो नेक्स्ट ये टी कब कब ले सकते हैं कौन कौन ले सकते हैं कोई भी ये टी ले सकता है सिर्फ डायबिटीज़ वाले शुगर वाले पेशेंट को छोड़कर थोड़ी सी मीठी है ये टी अच्छा ये जो टी है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया अब इसका टाइम बताती हूँ हम इसको कब ले सकते हैं या तो आप इसको मिड ब्रेकफास्ट में ले सकते हो या आप इसको इवनिंग टी के टाइम पे ले सकते हो या आप इसको रात को सोने से पहले ले सकते हो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इवनिंग टी के टाइम पे या सोने से पहले ये दो टाइम पे हम इस टी को लेंगे अनदर पार्ट ये जो टी है ये ताज़ी बनाओ ताज़ी पियो जो लोग ऑफिस जाते हैं जी भैया हम ऑफिस जा रहे हैं हम रात को लेट आएंगे तो फिर आप रात को सोने से पहले इस टी को पियेंगे तो सुबह बनाकर आप शाम को इसको मत पीना ताज़ी ताज़ी बनाओ और पियो और खुशबू लो इसकी ना बहुत अच्छी प्रेगनेंस है इसकी नेक्स्ट ये जो टी है ये स्पेशली वर्क करेगा आपके बेली के एरिया के आसपास का बेली का फैट को कम करने में बहुत हेल्प करेगा क्यों क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे से काम करेगा आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर करेगा आपका वाटर रिटेंशन क्योर करेगा एंड उसके साथ साथ आपका जो खाना है जो थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है हमको स्वेलिंग आ जाती है एकदम शाम को बलून की तरह हम फूल जाते हैं उसको भी कम करेगा सो ये टी बनानी कैसे है चलते हैं मेरे साथ किचन में सो so, ये रहे हमारे स्ट्रॉबेरी डिटॉक्स टी कैसे बनानी है उसका सामान सबसे पहली चीज़ मेरे पास है यहाँ पे सिनेमन की स्टिक थोड़ा सा केसर स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मैंने स्लाइस कर रखी है दो से तीन तीन स्लाइसेस मुझे चाहिए कीनू संतरा माल्टा जो भी आपको मिले वहाँ पर मेक श्योर sure उसके जो सीड्स हैं आप रिमूव कर दो बहुत ही सिंपल है बनाते हैं मेरा मेरा पैन पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा गरम गरम पानी दो बड़े कप क्योंकि ये बड़े बड़े कप ही हम पियेंगे ऑलमोस्ट लाइक तीन कप बना लेती हूँ मेरे घर में गेस्ट भी आ रहे हैं उनको भी पिला देंगे जी हम जैसे ही पानी ये मेरा उबल जाएगा धीरे धीरे मैं इसमें सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डालूँगी नंबर वन ये गए मेरे ऑरेंज के स्लाइसेस नंबर टू मेरी सिनेमन की स्टिक नंबर थ्री मेरे केसर के धागे नंबर फोर मेरी चॉप की गई स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छे से अब हम इसे बॉईल करेंगे बहुत अच्छे से जब तक ये आधा कप ना हो जाए मतलब कि अगर आप मतलब दो कप भी अगर आप बना रहे हो देन आपको दो बड़े कप पानी लेना है और इसको उबालना है जब तक वो एक कप ना हो जाए और खूब अच्छे से बॉईल करना है बहुत अच्छे से सो अभी हम इसे उबालते हैं खुशबू ऑलरेडी बड़ी प्यारी आनी चालू हो गई है यार ओके जी सो हमारी टी जो है उसको हम स्ट्रेन करेंगे एब्सोल्युटली रेडी वेलकम बैक जी सो ये टी बनाओ खुद पियो घर में सबको पिलाओ सबको हेल्थ कॉन्शियस कर दो मम्मी पापा आपके भाई भाभी बंधु सबको दो मैं नहीं कर पाई मेरे घर वाले सारे जंक खाते सारा जंक खाते गुड़गांव वाले बट आप लोग सबको कोशिश करो थोड़ी थोड़ी मैं कोशिश नहीं कर पा रही मेरे को ओवर हो गया मेरा वहाँ से ना तो वो लोग नहीं सुनते मेरी सो पॉइंट है कि हेल्थ कॉन्शियस बनेंगे आप हम हम सब so yeah that's all about this video guys so take care जी बाय बाय खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए खुद को स्पेशल फील कराइए एक ही ज़िंदगी मिली है स्ट्रेस में इसको मत काटो so yeah that's it I see you soon take care जी बाय बाय